levantamos tu nombre en alto. Jesús, levantamos. Cristo, levantamos tu nombre en alto, tu nombre bien alto, tu nombre bien alto. Más alto que cualquier circunstancia más alto que cualquier enfermedad que quiera tomar tu lugar, más alto que cualquier dolor por el que estemos pasando, o más alto que cualquier alegría que estemos pasando. Levantamos tu nombre, tu nombre, tu nombre. Jesucristo, levantamos tu nombre en alto, más alto que las montañas más altas, más alto que las nubes, más alto que el cielo y el universo, más alto. Levantamos tu nombre en alto, porque tú eres el más poderoso, porque tú eres el todopoderoso, porque tú eres el Dios de milagros, porque tú eres el Dios de respuestas, porque tú eres el Dios del gozo, el Dios de la justicia, el Dios que todo lo puede Tú eres nuestro Dios y tú no eres solo un Dios, tú eres el único Dios. Levantamos, levantamos, levantamos tu nombre en alto en este día, en esta noche y todos los días de nuestras vidas como estandarte sobre todo el universo. Levantamos tu nombre en alto, solo tu nombre, solo tu nombre. Amamos tu presencia rendimos nuestro dolor, rendimos nuestras penas, rendimos todo, Señor, el valle quizás de la sombra de muerte por la que algunos están pasando. Señor, con ellos la rendimos delante de ti. Rendimos, Señor, para levantar tu nombre en alto tu nombre en alto, tu nombre en alto, tu nombre bien alto, que las naciones puedan ver tu nombre, que los gobiernos puedan ver tu nombre. Tú atraes, Señor, tú atraes, solo tú puedes atraer el corazón de los gobernantes. Solo tú puedes atraer el corazón de los gobernantes, Señor. Solo tú te pedimos esta noche que atraigas los corazones de los que gobiernan. Atrae los corazones de los que gobiernan la Argentina. Atrae los corazones los hacia ti, los hacia ti, que sus pies, Señor, sean dirigidos al camino de justicia, que sus vidas sean dirigidas al camino de la santidad, que sus corazones, Señor, puedan empezar a tomar el retorno original, al retorno del Creador, al retorno de aquel que los puso en ese lugar. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, comienza a traer, atrae, atrae, atrae, Señor, atrae con tu nombre, atrae con tu presencia a los corazones de esos gobernantes, a los corazones de los gobernantes de las provincias, a los, corazones de los gobernantes, Señor, de las ciudades, a los gobernantes, Señor, de, la nación, al presidente y a todos los que gobiernan, Señor, sean sus corazones dirigidos hacia ti. Un cambio total, una transformación, una transformación. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú puedes. Te damos la gloria, te damos la honra. Señor, nos alineamos. Nos alineamos a ti, nos alineamos, nos alineamos al cielo, nos alineamos a tu dirección, nos alineamos a tu dirección. Nos alineamos a lo que tú quieres decir, nos alineamos a lo que tú quieres hablar, nos alineamos, nos alineamos al camino donde tú quieres que caminemos. Gracias Señor, gracias Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús nombre de Cristo son ser